Hey Leute, ich habe mich jetzt doch dazu überredet, heute schon den Part auszubringen. Ähm, wieso hat das sich jetzt hier noch nicht geändert? Ja, aber heute mit Texture Pack. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ähm, ja, schon wieder den falschen Account. Ach nee. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt haben wir hier Superrüstung. Okay, ähm. Hm, ja, das ist jetzt scheiße. Wir müssen mal gucken, ob wir einen anderen Typi nehmen können. Ah, jetzt. Ja, komm, raus. Wieso cheatet es bei mir gerade Zeit? Nein, nicht online. Äh, Ja. Okay. Alles ist in Ordnung. Ja, das sieht jetzt zwar nicht so aus wie Lumos Frozen. Wahrscheinlich hat es einfach noch nicht die Textur geladen, aber egal. Und mm, so, jetzt. Äh, hier, Let's Play Welt. Dann machen wir es halt einfach mit dem Tippi. Jetzt halt das Scheiße. Da wir nur dieses Zeug haben. Was haben wir denn noch hier drin? Okay, wir haben Iron und wir haben Gold. Und dann haben wir hier noch nichts. Jetzt haben wir eine Gold. Okay. Ähm. Iron Road. Mehr geht nicht. Scheiße. Äh, Dämonik. Was ist mit diesem Kupferschwert? Ja. Okay, da geht auch nichts. Okay. So. Dann legen wir mal das Gold zurück. Sorry, dass es jetzt hier irgendwie, keine Ahnung wieso, mein Profil schon wieder kaputt ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben wieder keinen Gastkommentator. Ja Jake the Guide. Ich hasse ihn. Okay, ähm, und dann haben wir hier Kupfer. Broken. Wieso Broken Iron Broadsword? Ey, wieso Broken? Ich hab's doch gerade erst geholt. Äh, ich verstehe das jetzt gerade total nicht. Was ist denn los? Ja, ich habe auf die neue Version abgedatet. Vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen. Aber das ist so ein Scheißschwert. <laughs> Und irgendwie stimmt was mit der Textur nicht. Also der Boden sollte auch weiß sein und so. Ja, ähm, hm, hm, hm. Wir haben auch keine Flasche mehr. Wartet mal, bis gleich. Ja, ich bin gleich wieder da. Ähm, bis. Also Leute, ich bin wieder da. Jo. Ähm. So, ich konnte nicht wirklich viel retten, sorry. Äh, ja. Warte mal ganz kurz, ich kann aber ich glaube ich dieses ba äh, Cloud. Nee, das kann ich nicht wiederholen. Das ist halt richtig scheiße. Ähm. Ah, Mann. Jetzt haben wir nicht mehr dieses Doppelsprungteil. Das ist scheiße. wir brauchen Holz. Das müssen wir uns jetzt holen. Ah, Mann, wie schnell alles schief gehen kann. Ich bin war froh, dass bei Let's Play Minecraft nicht die Biome geändert hatte. Achso, nee, wir haben ja erst mit der 1.1 die Welt angefangen, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, durch 1.1 wurden ja oft Biome bei vielen Welten verändert. Ganz normale, also so schöne grüne Bäume und so wurden dann plötzlich zu Schneewelten. Jetzt mal zum Beispiel Kongs Strandhaus, Kronks Winterhaus. Das war richtig scheiße. Ja. Ähm, hier gibt es jetzt auch Winterbiome. Hier in diesem äh, kleinen Teil, ja, hier in diesem Spiel <laughs> wurden jetzt hinzugefügt. Wir haben wirklich nichts mehr. Speer. glowing mushroom. Candies. Healing Potion. So. Und damit zwei von Stars. Hey, haben wir auch kein Mana mehr. Ähm, nein, nein, nein, nicht, nicht, nicht ab. So, okay, bin wieder da. Ähm, äh, das gab kurz Probleme, aber wir haben wieder unseren Wow. Äh, ja. Und unser Wolkenteil. Wow. Yeah. Wir haben es wieder. Out. Nein, doch nicht out. Ähm, ah, blöd, dass man hier nicht schlafen kann. Okay. Also. Wir laufen jetzt mal. Legendary Iron, Iron Picket. Wieso ist das jetzt ein legendäre? Hä? Freund die Gold Broadsword. Ich verstehe das langsam nicht mehr, wisst ihr? Ich verstehe es einfach nicht. Knockback? Wow, das hat voll den extremen Knockback, tatsächlich. Häschen, stirb. Häschen, stirb. Nein. Da ist immer noch der Dämon, Alter. Das finde ich auch so geil. Dämon, Alter. Einfach hier so. Au. Au. Nein, ich kann gerade nicht. Die andere Hand ist nicht frei. Hey, das ist unfair. Ey, häng ich? Alter. Sorry. Ah, mein Auge brennt. Ah, scheiße. Sorry. Mm. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich schlage mein. Äh, ach, jetzt kam nicht mehr so, wenn man hier jetzt auf die Seite klickt, sondern. Oh Mann. Also das Update ist richtig scheiße, muss man ehrlich sagen. Oh, da ist gerade ein Stern runtergekommen, oder? Ne, sah gerade so aus. Wo waren wir hier unten? Ja, hier unten waren wir schon. Autsch, das hat weh getan. Danke. Ma. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Lasst mich. Vier Augen. Ey, komm. Ah, okay. Ähm, ach ja, was ich noch erzählen wollte, ich habe Let's zwei von Minecraft geplant. Ja. Ein Let's Survive, also auf dem Hardcore-Modus. Ähm, sorry, dass die Folge so kurz ist, aber ich muss aufhören. Ciao.